Kom by ons reis oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees, daar word so baie oor die Gees gepraat. So baie vanuit ervarings, vanuit mense se persepsies en so min van uit die skrif oor die Heilige Gees. Ons gaan in ons reis rondom die Gees, rondom 'n lewe in die kragveld van die Heilige Gees die woord as ons regsnoer gebruik. Want soos wat Jesus self my geleer het in Johannes 14 vers 26, sal hy wanneer hy weggaan 'n ander trooster, 'n spesiale helper vir ons stuur en hierdie helper sal ons onderrig in die volle waarheid. En soos wat Jesus sê en ons nog sal sien in Johannes 14 en in Johannes 16, sal die Gees nie homself kom bekend maak nie, maar sal hy Christus kom bekend maak. Maar die Gees is ons spesiale helper om ons in die volle waarheid te lei. Die Gees is ons leermeester en daarom is dit my gebed nou en by elke reis dat die Here al die eer sal kry, dat sy naam sal skitter en skyn en dat ons ou en nuwe skatte uit sy woord sal haal. Amen. Die Gees is ons leermeester. Ek ken baie mense en ek moet bely ek doen dit op myself wat so nou en dan sê, jy weet 'n mens moet leer uit jou foute. Maar daar's 'n groot denkfout met hierdie opmerking, want as jy moet leer uit jou foute, dan moet jy altyd foute maak om aan te hou leer, nie waar nie? Dis tog die veronderstelling. Ek sê dit elke keer vir mense wat dit vir my sê. So, as jy uit jou foute leer, een, wat het jy geleer en jy moet aanhou foute maak om aan te hou leer. Dink jy nie jy kort 'n beter leermeester nie? Vra ek dan vir myself en vir diegene wat uit hulle foute wil leer. Want eerstens leer ons nie genoeg nie en tweedens moet ons aanhou foute maak. Ons kort 'n beter leermeester. Aha. En Jesus sê, soos wat ons al reeds vir mekaar gesê het, ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n helper gee en hy sal julle alles leer. So die eerste funksie van die Gees as ons helper is om ons te kom onderrig. En ek is altyd 'n klein bietjie verstom indien nie 'n groot bietjie nie, indien nie baie nie oor die min kennis wat die kerk van alle plekke het oor God se woord. Oor die kerk verdrink in kennis. Maak nie 'n fout nie. Jy kan nie by 'n kerkraadsvergadering of 'n sinode opdaag waar die kerk se amptelike strukture vergader of die notulisse so dik dat jy 'n week in die gimnasium moet oefen net om dit onder jou arm gedra te kry nie, so swaar is dit. Ek het my al verstom kere as ek by sinodes praat om net te sien hoe dik is hulle agendas. Nou ek verstaan, moet my nie verkeerd hoor nie, dis nie kritiek nie maar ek probeer die punt maak dat die kerk het baie kennis. Dominees en pastore, <laughs> kyk net hier agter my, hierse boekrakke kreun onder al die akademiese en ander boeke. Kerkrade en eh, gemeentes het registers van al hulle lidmate. Maar as ek altyd verstom oor hoe min kennis mense van die woord het en oor die Heilige Gees het. Almal stry en beklei oor die Heilige Gees. Almal stry oor hoe sy krag werk en wie het dit en hoe is jy vervul en moet jy bonatuurlike dinge kan doen en jy noem dit. Maar ons vergeet die basiese leringe soos dat die Gees die leermeester is. Die leermeester wat ons al hoe meer van Jesus leer. Dit is Jesus wat gesê het hy sal alles wat hy by my gehoor het aan julle bekend maak. En daardie donderdag aand net voor sy kruisiging toe Jesus dit gesê het, het hy vir sy disippels gesê julle is nou nie gereed om alles te ontvang en bevatlik daarvoor nie maar wanneer ek die gees na julle toe stuur wat ek by die Vader sal kry sal van hoor dan sal die gees kom en hy sal julle onderrig so daarom loop onderrig in die kerk hand aan hand en daarom en ons sal terugkom daarna toe is die eerste opvallende ding wat gebeur op Pinksterdag as die gees teen stormsterkte, goeie stormsterkte, die kerk tref en die wind en die vuur van die gees daag op, is die heel eerste ding. En meeste mense lees dit mis. Ek bly altyd verstom daaroor. Die heel eerste ding wat gebeur in Handelinge 2 vanaf vers 41. Die eerste gelowiges het hulle heel hartig toegelê op die leringe van die apostels kerk van die gees is 'n leerende kerk is 'n studerende kerk is 'n kerk wat smag na kennis want want jy leer die gees se kennis aan ervaringskennis nie kopkennis nie want lyk vir my dis hoekom ouens altyd so bang is vir kennis meeste mense wil net soos 'n kind glo al het Jesus dit nooit gesê nie hy het gesê met 'n kind word terloops in Matteus 18 maar Meeste Christene kyk hoe min kennis hulle lyk vir my kan hê. Mense gaan deur jare se katkesasie in 52 of hoeveel preke per jaar in 'n kerk en dan stap hulle nog steeds weg met die snaaksste idees oor God. Ek bly verstom. En ek sê vir myself dis omdat ons nie toelaat dat ons 'n beter leermeester het nie, die Heilige Gees. Hy onderrig ons in die volle waarheid. Maar kom ons leer 'n bietjie oor die Heilige Gees. Kom ons gaan terug na daar waar dit alles begin het. Genesis 1 hoor ek in vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker en die diep waters uh eh, en donker op die diep waters, maar die gees van God het op die waters gesweef. Van die begin af is die gees deel van die hemelse top bestuur. Anderster teologies reguit gedruk, die drie eenigheid. Nou die leerstuk van die drie eenigheid word nie pervers so in die Bybel genoem nie, maar die feite word glashelder gekonstateer dat die Gees altyd by God is, die Gees van God is. In Openbaring 4 as Johannes sy visioen neem na die hemel, dan sien ons vir God wat op sy troon sit en die sewe geeste voor sy troon. Dis beeldspraak vir die Heilige Gees in sy volheid. Die Gees is by God. Die Gees is die Gees van God. In Romeine 8 vanaf vers 26 waar Paulus sê ons weet nie hoe om te bid nie, ons sal terugkom, maar die Gees bid vir ons. Hoor ons hy is by God en God weet dat die Gees dit wat God se wil is in gelowiges se harte kom opsoek. So die Gees van God is altyd by God is deel van die eenheid, naamlik God, een wese maar drie persone. Gaan nou daaroor iets sê. En die vroeë kerk het hier rondom die jaar 325 het hulle by Nisea duidelikheid gehad Jesus is ook volledig God. So 3-1 bedoelende een wese, die godheid uh gesetel in die Vader en in die Seun en die Gees, maar is drie onderskeie persone, 3 in 1. Elkeen het 'n eie persoon. Die Gees is nie maar net 'n gesigmasker van God nie en Jesus is nie maar net 'n gesigmasker van God nie. Jesus is die woord wat by God is, maar ook uh God self. Jesus het 'n eie persoon, die Gees ook. Die Gees ook. Daarom daarom lees ek um in Jesaja 63 vers 10 die die hartseer woorde dat mense die Heilige Gees kan bedroef. Ehm um, as ek net my Bybel daar kan oopkry, ek wil dit graag net saam met jou lees. Uh die groot woorde wat Jesaja daar deel, vers 10. Maar hulle het in opstand gekom en sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en hy self veg teen hulle. So die Gees is 'n persoon in eie reg, hy kan bedroef word, maar hy is tergelykertyd God. Jesus is die woord wat mens geword het, maar hy is terselfdertyd God. En daarom word en Jesus en die Heilige Gees in die Bybel op presies dieselfde manier geëer. Met name lees ek in Openbaring 5 dat Jesus net soos God aanbid word in die hemel. Daai ouens wat nie in Jesus se godheid glo nie, die Jehovah getuies, lees dit so skreiend mis dat wanneer die hemelse erediens uitbreek, dan eh, val die hemelse kerk voor Christus neer, hy aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom al die aanbidding, al die lof, al die heerlikheid toe. Ehm um, ja, en Jesus word God genoem in ehm um, Hebreërs 1 en Romeine 9 in Johannes 1. So daar's geen twyfel nie dat Jesus God is, maar dat hy ook 'n eie persoon is. Dat die Heilige Gees God is, dat hy die wesenseienskappe van die ewige God deel, maar dat hy 'n persoon in eie reg is. Hy kan bedroef gemaak word, Jesaja 63 vers 10. Sy hart kan breek. In die boek Nehemia lees ek in vers 20 daar word daar 'n gebed gebid uh, van die volk af na God toe. U het u goeie gees gegee om hulle te onderrig, hè? Onderrig, die gees as die leermeester ook by Nehemia. U het u manna nie van hulle teruggehou nie. U het hulle water gegee vir hulle dors. So die gees van die Here is deel van die drie enige God. Van altyd af is hy daar die gees ek met my ander Bybel hier nader trek. Die gees is van altyd af daar. So wat leer ons van tot nou toe? Ons sê vir mekaar uh, ons moenie ons eie verhale glo oor die gees, ons eie ervarings glo oor die gees, net hierdie stereotypes in stand hou nie. Ons kort die woord as ons die gees wil verstaan. En die woord leer ons, soos nou in Nehemia hoofstuk 9 vers 20, dat die gees die onderrigter is. Ja, hier staan ek en dis my gawe en my roeping om die woord uit te lê, maar dit is die Gees. En as die Gees nie die oortuigingswerk doen nie, per Johannes 16, as die Gees nie die wêreld van sonde oortuig nie, hy is die groot evangelis. As hy nie die wêreld van van waarheid en sonde oortuig en geregtigheid nie, blaas ons te verniet. Paulus verstaan dit. Hy sê in 1 Korintiërs Hy het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God gee die groei krag. Die oes is die Here sinne. Jy en ek is die bekendmakers, maar dit is die Gees wat lewens verander. Dis die Gees wat onderrig, dis die Gees wat ons harte laat klop. Dis die Gees wat die lig laat aangaan. Die Gees, die leermeester. Nie ons omstandighede nie, nie ons ervarings nie, nie ons foute nie. Die Gees is die onderwyser, die leermeester. En wat doen Christus as die Gees kom? Johanna Handelinge 2, hulle lê hulle heelhartig toe. Laat ek dit tog net lees en ek lees dit. Uh, ek gaan die Nuwe Testament lees uit ehm um, hierdie nuwe Bybel wat Prof Jan van der Walt en ek vertaal het die Nuwe Nuwe Testament. Uh ons het dit in die afgelope tyd so 'n paar jaar lank daaraan gewerk en ons voel dis ons roeping maar jy gaan hoor hy's uh, baie dieselfde. Ek lees in vers 42. Al die gelowiges, dis net na die gees uitgestort is, het met groot entoesiasme en met toewyding gelei geluister na dit wat die apostels geleer het. Want die apostels is nou die gees vervuldes en die kerk is 'n plek van onderrig. Belangrik. As die Gees die leermeester is, moet ons daar wees waar hy leer. Waar leer hy? Hier waar die apostels is en die gelowiges kom saam. Dis hoekom ons Bybelskool hou. Dis hoekom daar 'n gawe is in Efesiërs hoofstuk 4. Eh, ons sal nog 'n keer oor die gawes van die Gees praat, maar kan ek dit nou al sê? Efesiërs 4 vanaf vers 8. Dan hoor ek eh, so 'n paar verse verder en hier is die gawes wat die Gees vir die kerk gegee het of God: apostels, evangeliste, herders en leraars. Uh apostels, evangeliste, herders, leraars en daar's nog eene. Ek sal nou die ander een onthou. Ehm um, die die die die leraar het vir ons 'n titel geword, 'n subtitel vir dominee. Maar dis 'n didaskalos. Daarom sê ek altyd ek is nie dominee nie, ek wil nooit bedoem nie word nie. Ek is 'n leraar, ek is 'n didaskalos. In die Ou Testament of in die tyd is nie ou in die Nuwe Testament was die rabbies daar en later ook in Joodse tradisie. Maar die gawe van onderrig gee die Here aan sy kerk en gelowiges leer van God deur onderrig. Natuurlik ware onderrig word getoets en word getoets aan die skrif per 1 Tessalonisense 5. Maar die Gees is die Gees van onderrig en van lering en van waarheid. En as jy nie in daardie onderrig deel het nie, gaan jy nie die gees hoor nie. Ek hoor baie mense wat vir my sê, "Nee wat, hulle gaan nie kerk toe nie, nee wat." Ek vra altyd vir hulle, "Nou maar waar word julle onderrig? Wie leer julle? Wie is julle leermeesters? Wat vir julle leer?" Ek onthou ek het op 'n keer by 'n gemeente gewees wat ehm um, ek lank onderrig moes gee. Toe sê ek vir hulle, "Is my verstom, want ek sien nie een van julle ouderlinge hier nie. Hulle is die mense wat die leiers is wat ander moet leer." Waar word hulle onderrig? Waar word leraars self onderrig? Ons is almal studente. Ek is 'n student van die woord. Ek is nie in die eerste plek 'n professor nie. Ek is 'n student van die Here. Ek moet elke dag aan sy voete sit. Ek moet elke dag die woord inneem. Ek moet toelaat in Psalm 1 dat ek die Here se woord dag en nag oordink. Dis tog wat God sê. Dis tog wat hy vir Joshua sê daar in Joshua 1 as hy by by Moses oorneem. Oordenk die wetboek wat my knegg Moses vir jou gegee het dag en nag, dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Dis tog wat Psalm 1 sê, dit gaan goed met die mens wat die Here se woord dag en nag oordink. Dis tog wat ehm um, Handelinge 10 vir ons, ah, ekskuus, Openbaring 10 vir ons leer. Wanneer Johannes daai boekie eet wat die engel vir hom gee, wat God se wil, sy woord eintlik ook is dan sê hy eet dit. Dit moet in jou mond soet wees en jou maag bitter. Maklik om te hoor met ander woorde, moeilik om te verteer. En dan het jy dan eers moet jy God se woord gaan bekend maak. Ek dink altyd dat Openbaring 10 is Johannes se sending se se herhaling van die sendingbevel, Christus se herhaling van die sendingbevel van Matteus 28 gaan na al die nasies toe. Die kerk sukkel want die kerk eet nie die woord nie, die woord wat die gees se leerboek is, die swaard van die gees. Praat Paulus van in Efesiërs hoofstuk 6 met die wapenrusting. Die woord van God is die swaard, is die aanvalswapen. So ons eerste lewensbelangrike punt. Ons sê die Heilige Gees is die leermeester. Ons hoor tweedens hy's God, maar hy's 'n persoon in eie reg en hy onderrig en jy en ek moet ons laat onderrig. Ons moet lewenslank leer hierdie onding dat kassasie net vir hoërskoolkinders is en sonndagskool vir laerskoolkinders is is nonsens. Ons is leerlinge, leerders lewenslank. Ons kan nie op 16, ek meen, wat het jy op 16 van die Here geweet? En meeste kinders het op daai ouderdom jong mense belydenis van geloof en dis hulle laaste sien van die blikkantien. Dan sal ek kon sês nou geleer oor die Here. 16 was ek nie, ek weet nie, kan jy onthou, was jy op 16, was dit jou grootste droom in die lewe op 16 om om om te weet hoe werk die drie eenheid en die kerk se dogmas en alles, nie myne nie. Ek het 'n meisie gehad, ek het ander dinge in my kop gehad. Ehm um, die Here moes eers later in my lewe ingryp. En ek onthou hy het vir my een ding geleer toe ek so ernstig en ek hoop ek doen dit nou nog na God gesoek het en na sy krag gesoek het en die ervaring van die Heilige Gees se teenwoordigheid gesoek het. En ek van kerk tot kerk gedrentel het om God se krag te soek en mense vir my gebid het en alles het die Here op 'n dag vir my gewys Stefan. Stefan, die geheim is in jou hande. Jy moet my woord eet en 'n dag oor nag dink en jy gaan dit die res van jou lewe doen. Dan gaan jy alles wat jy geëet het en wat jy gehoor het en wat joune geword het deel met ander mense. En ek sê Here, maar maar maar hoe gaan ek genoeg hê om lewenslank te deel? Hy sê jy moenie daaroor bekommer nie. Glo Johannes 7 vers 38 met die wat wat wat in my glo strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor oor die gees wat sou kom. So as jy krag wil hê, raak 'n student. As jy lewensverandering wil hê, raak 'n student. Dit was die groot Spurgeon, ek vertel dit so baie. Wat 'n vrou een keer vir hom gevra, die beroemde Engelse prediker wat 'n revival prediker was, wat 'n man van die Here was. Vra sy vir hom, "Dr Spurgeon, what is your secret?" Toe sê hy, "Ma'am, no secret." Sy sê, "Surely you have one." Hy sê, "Ma'am, no secret." Sy sê, "But what do you do?" Hy sê, "Oh, that's a different question." Hy sê, "On Monday, I read the Word of God. And that evening, everything that I've read, I put in a barrel next to me. So I say, yes. I say, on Tuesday, I read the Word of God. I think about it. And on Tuesday evening, I put everything in a barrel next to me. So I say, yes. I say, on Wednesday, I read the Word of God. I reflect thereupon. Thursday, I read the Word of God. Friday, I read the Word of God. And on Saturday, I put my hand every Saturday, I put my hand into this barrel next to me and I take everything that I've read during the week about the Word and in the Word of God. And on Sunday, I give it back. On Sundays, I give it back to my church. That's my secret. Daarom sê ek vir myself, as jy wil geestelik groei, eet die woord. Daarom as mense geestelik kwyn en dood is, dan vra ek, vertel my van julle die eet soos ek al tot vervelends toe gesê het, ook by Moraletta al gesê het, te veel mense staan op die woord, hulle klim nooit af en lees dit nie. Mense bely dit is God se woord, hulle beleef dit nie. Hulle sê dit, hulle verstaan dit nie. Die Gees is die uitlegger van die skrif. Hy is self God, een van die persone van die drie eenheid. In die Ou Testament, as ons 'n bietjie na die Gees se werk kyk, is die Gees altyd oral teenwoordig maar beperkend of op beperkte maniere in mense. Laat ek verduidelik. Nie alle lede van die volk van Israel in die Ou Testament het die Gees nie inteendeel. Dis net die gesalfdes. Jy word gesalf tot koning, tot 'n priester en dan veronderstel die salwing soos wanneer Samuel vir Saul salf, die ontvangs van die Gees of wanneer Dawid gesalf word of wanneer sekere profete Elia en Elisa. Maar die hartseer is wanneer daai konings en profete vals raak, gee die gees pad. Hoor net hierdie woorde van die hartseerste woorde, 1 Samuel 16. Hoor nou eh, vers 14. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees wat die Here gestuur het, het hom ontstel. Saul is ongehoorsaam. Hy um, gaan offer mos op sy eie. Jy kan die tekste vooraf lees. Samuel moet hom dan kom waarsku dat Saul God se wil oortree het en hy het dit al 'n paar keer gedoen en dan gee die gees van die Here pad. In die Ou Testament is die gees dus beperkend aanwesig by mense. Hy's alomteenwoordig, maar in mense se lewens fisies, die gesalfdes en as hulle droog maak, gee die gees pad. Daarom Dawid se baie benoude gebed in Psalm 51. Psalm 51 het as agtergrond sy sonde met Batseba. Waar's dit daar in 1 Samuel 11 en 12? Jy ken die tragedie in Dawid se lewe wat uiteindelik lei nie net van na oorspel nie, maar na moord en na toesmeerdery en agterbaksheid totdat die profeet Nathan daar vir Dawid kom sê, is dit 2 Samuel, ekskuus, 2. Ek dink en nou sê ek self te mekaar. Van kom sê juist die man en Dawid dan tot bekering kom, dan skryf hy Psalm 51. En dan bely hy sy sondes en onder andere hoor net vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet dit moet my tog nie van U af laat wegdryf nie en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Dawid se gebed, o Gees van God, um, moenie van my af weggaan nie. Moenie laat dit wat sou oorgekom het dat ek dit oorkom nie. Moenie dat sonde my van u vervreem nie. Moenie, Here, asseblief nie. So, in die Ou Testament, die drie enige God, die Gees wat oral is, maar nie wat by al wat nie by alle mense is nie. En daarom Daarom kom daar 'n diep versigtiging by die profete dat God tog by almal in sy volk sal wees en kom daar 'n diep droom by al God se profete. Ehm um, dit is die groot Isegiel wat daar in die buiteland uh, is in Babylon as 'n slaaf waar, waar al die Israeliete klomp van hulle weggevoer is tydens die Babiloniese ballingskap wat die groot droom het in Jesegiel 24 dat God uh vir Israel nuwe harte sal gee. En wat uiteindelik um die reuse droom het in Jesegiel 37 die visioen van uh die doodsbeender en die terugkeer van Israel. Maar dis so bekende teks dat hy daarna die laagte toe gaan. Uh die ek lees in Jesegiel 37 vers 1 die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit in die laagte. Dit was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop want ek sien daar's baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my mens, letterlik seun van die mens, die uitdrukking wat ons ook ken soos dit in Hebreëus is. Kan daar nie hierdie bene weer lewe kom? Nee, net dit weet U Here my God. Tree op as profeet sê die Here vers 4. Hoor die woord van die Here droëbene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en vel en dan sal ek gees in julle gee. En toe doen hy dit. Toe staar 'n reuse gedreun in them dry bones het toe begin skuwe en al die bene het bymekaar gekom, seënings, vel, alles. Maar hulle was toe dood. Mors dood. 'n pragtige lyk sy sê daar voor die voor Isegiel gelê. Perfekte mense, almal weer vleis, vel, been 100% gesond, maar gedoorie waar mors mors dood. Toe sê die Here vers 9: "Praat met hulle dat die gees in hulle kom." En toe kom daar 'n uh, gees in hulle. Toe ek het as profeet opgetree en toe kom die gees in hulle en hulle begin lewe en hulle staan op. Dit was 'n groot menigte. Die Here sê vir my hulle stel al die Israeliete voor. Hulle het gesê ons bene is uitgedroog. Daar's geen hoop nie. Is klaar met ons. Nou sê die Here Triopas profeet sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom. Ek sal julle terugbring na julle land toe. Wanneer dit gebeur, vers 13, sal julle weet dat ek die Here is. Hoor nou vers 14. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en julle weer in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen. Die droom van die Here dat eh, wat by Isegiel lewe wat in 'n profesie waar uitgespreek word. Ek sal my gees in my hele volk laat kom. O jy ken Jeremia 31. Jy ken ehm um, die droom van Jeremia van hy nuwe verbond wat ook ehm um, in Jeremia 24 weer klink dat God 'n nuwe hart in Israel sal gee dat hy ons harte van van klip sal uithaal en 'n nuwe hart van vlees sal gee wat die gees sal beskrywe met sy krag soos die Nuwe Testament sê en wat Jesegiel se droom is in Jesegiel 37 dat die droel beenderde weer lewe sal kry, dat die gees wyd algemeen sal word, die gees wat beperk is in mense algemeen in God se volk sal wees, die droom van 'n Isegeel. Dooie beendere wat herrys. So die gees is op pad en dit ons moet wag en tot volgende ons volgende gesprek maar ook tot die Nuwe Testament vir hierdie profesie om waar te word vir die eindtyd om aan te breek. En dit gaan ons volgende keer met mekaar bespreek, maar kom ons sê vir mekaar wat het ons in hierdie reis saam geleer um oor die lewe in die kragveld van die Gees. 1 dat die Gees die die um ehm, drie enige God uh, in die drie enige God is. 2 dat hy self God is, maar 'n persoon in eie reg, hy kan bedroef gemaak word. Die groot fokus vandag, die Gees is die leerende, die onderrigtende. Jesus sê hy kom lei ons in alles wat Jesus geleer het. Nehemia vertel die Gees is die groot onderrigter. Die kerk, as die Gees uitgestort word op Pinksterdag, is gereed om geleer te word. Die kerk is deur al die eeue die kerk wat onderrig word in die waarheid. En natuurlik moet ons die waarheid toets want daar's baie valse profete vandag nog. Ons toets hulle aan die woord, maar die woord word ons swaard en ons kennis wat in diens van God is, word ons opboumateriaal. En dan het ons die waarskuwing in die Ou Testament dat die Gees beperkend aanwesig is, dat hy net by die gesalfdes van die Here is, maar dat hy vertrek as hulle ongehoorsaam is. Maar die droom van Jesegiel, die droom van Jes uh, van Jeremia en Jesaja is dat die Gees in oorvloed uitgestort word. En dit is waaroor Pinkster gaan. Dankie dat ons die Gees het wat by ons is om ons in die volle waarheid te lei. Kom ons bid. Here God, sal U ons sagte harte gee, leerbare harte, harte wat oop is sodat ons die Gees se werk mooi en goed en reg sal verstaan. Dankie dat U die groot leermeester is wat ons in die volle waarheid lei. Lei U kerk daarin, maak ons leerbaar, maak ons honger en dors vir nog kennis. Laat U naam verheerlik word en laat U goedheid en grootheid skitter en skyn in Jesus se naam bid ek dit. Amen. Vrede vir julle tot ons volgende reis. Thank you.